भाई कुछ पार्सल कर दे बेटा पार्सल कर दे क्या हुआ इसको ले लिया पैसा लिया से मिलेगा यूट्यूब यूट्यूब आता है ना अपना मोबाइल में उसमें आएगा कौन सा सैंडविच है हाँ? कौन सा सैंडविच है ना veg sandwich vegetable sandwich veg veg green बोल वेज क्लब सादा सैंडविच वेज सादा वेज क्लब सादा सैंडविच वेज क्लब सादा सैंडविच पिक्चर में आएगा रे तू जे तो। पिक्चर में आएगा काटने के साथ उतार लेने हो हाँ, गया है लेके जाओ ना वो एक नंबर बनाएगा उसका वीडियो भी एक नंबर आएगा क्या कर रहा है वो बिलेट तो निकालेगा वो अच्छा है यूट्यूब पर ऐसा रखना है यूट्यूब चार साल से यही देख रहा हूँ सब आता भी है यूट्यूब में डालेगा वो रेडी हो गया सब काम आया तेरा बाद में काटेंगे बस बाद में वो नाम डाल देना